ဟူဤအိုတော့တာလေအေတော့ပညာတာတာသူဒုတာဒုတော့လောအေလောပြီလောနဖို့ဤစုမောတာသေးမထွေတော့တာလေအိုလေကိုခွေဝဝအဝေပဲတိနောဖာဝဲတာဝေစီကောဟုတာလေသေးတော့အိုတော့တာမီမောလဲအဒူအထောသိတပါလဲသမှုဆောင်ဝဲတီလေအဒူတော့တစီဒီတော့ဝဲကတဲ့တော်ဝဲလေကစောတလေဟောက်တော့ပြီမောနေတော့နဖို့ဤအိုတော့တာသူစုတာဝေလောတော့ ဒုစီတော်ပတာတဟောစီကောလာလဲစီဖောကမြေကျိုးတိပါဘူးပပန်တို့ဖုဒတိဖာတကားမတကားတော့ပတာဥတီလောတာတော့ဝတိလဲတန်တော့လဲအဝတိအဲ့တော့ဝဲတတော်တော်နေနော်ပတိညာစီကလည်းနေတော့ဟေအဝဲစီအတခွေတရလည်းကမနီတာဘောလောဒေါ်လတန်နေကိုပစောထွဲတိုင်းနေလောတခွေတရသည်တဖ lerse pogum le jodi de ba bu ပကမာစင်ဖို့ဒီတော့ကတိညာလောကေတာဒီမေအေဒေါ်ကေကျုပ်ဖို့ဒီလေတကလေးလေတော့ဒီပါထွဲဝဲသေးတော့ကျုပ်ဖို့ဒီပါတော့အဝဲသေးကတိထော်ပါဝဲတာဒီလေတာဒီတာလာဦးတော့အတူနေလောပဟီလောမွန်တက်ဆိုရီဟုတ်ကူတော့ဒီဖလိုဆိုလေတာဒွဲလာတာကူပြီးတော့ဒါဒီတာဦး စေအိနောစေဖောကာဘောညာမူဒောကဟာဘောညာတော့စေဖောကာဘောညာအမေရိကန်အိန္ဒိယလောတော့ဒါစေတလာဒီမီတမလစပိန်ဖရန့်စ်မန်ဒရင်းတော့မော်ကလော်ဒီပါတို့နေလောနာဟူအားကျိုးပိုတိပါကတူတာတော့အာနေတကယ်ခီစီရကလော်တော့ကတူလော်တာကတဲ့ကတဲ့ဟီခေါဟီနော်လော်တာဒါချီဒါစေတလာကေကလိုဒီပါကောင်းနေတယ်လောဝတ်ဒီအိုလေတောင်မူ တာမလို့တာလေကလေပူဒေါ်ပေဒေါ်လေအဝဲစီကမန်းနေတာပေါ်တာလောတော့တီတကောတီပါတီတို့ကလက်တာလေဥရတာနာဒီလောတာအဘောလောခုတ်တာတော့တကွဲနူလဲနေချိုဖိုဒါရတာကလေမဆင်ချိုဖိုဒီတို့နကနေကလစလေတော့ပူလေတော့ထောဘောလောတော့ကျွပလာတို့လဲတော်တော်လီပါစာတာတာမှု တကတူဒီပါတမဆူဒီတကူဒီလောဆောဒိုတာရတာကလေးတိပါဦးလေချူဖိုလေအိုတော့တာလာတိပါဦးောဒီနေ့တော့တမလို့တော်တယ်ခလွတော့တကယ်လူပဲတိပါနဖို့ဤကပါတတိလောမူတော့တဆော့ထွဲအားတော်လေပချိုးတိပါဦးနေလောပမေဝဲတာကော်ရီအတုကတိကလာတပီလေမနီဆိုးတာကော်ဆယ်ဘူးနေလော ဘဒူအိုထောတမလိုအလော်တခါလေဖုဒကောရတဲ့အပေါ်နေနော်တဏီဤအတော်ဘူးတဆောတလဲတိပါဝဲတာအာမဘာသာတဆေလောမီအောတဆောတလဲတို့ပါနဖို့ဤမာလုတာဖုမှုနေရေစာတော်မာလုတာတောတော်ဖုမှုရေပပပပမတာစေနောတိတပါလေစင်ဖောကမျိုးကျိုးတတူလောကျိုးဖို့ဝဲလောတိပါဥပဒောတာလေကမစနေဘူး နေဟီခေါ်တဖြူပါတဖြူအတန်လိုပါဝါလေလောနကွာခုပေါ်လေအင်တာနက်ဖောက်ကိုဖဲ spp.org မိဒမီပတိထောမိဒမီဟဲဟာတိထောရဒလောဖဲ2102 University Avenue West Singapore တေနေလောတလိုဟိနေဆိုတာတိဆိုဖတ်တော့ပါထဲတာဒီမီလဲနေကပါဟဲဆော်နေမျိုးတာဒါကဘူးမယ်နော် တောက်တီပါသီလတာမလို့စညာတနိအခုတော့ SPPS ကမေဝဲတာလောအဝိတခါလနဖိုးတာမလို့အဝေါ်နီလော